आपके साथ चंद जर्नलिस्ट की मुलाकात हुई उस मुलाकात के बाद उन जर्नलिस्ट ने यह कहा कि सदर साहब ने फला फला बात की उस फला फला बात के चार दिन मुल्क में शोर में मचा ठीक उसके बाद प्रेसिडेंसी ने कहा कि हमने ये नहीं कहा था ठीक है तो मैं इस बात की गवाही देता हूँ करण ने कहा था जो कहा था वो कुछ और था उसको कंस्टिट्यूट किया गया और अगर कहा भी था तो एक खाने की मेज पर ऑफर का ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं था बराक ओबामा के ऑफिशियल अनऑफिशियल स्टेटमेंट जो कि उसने कही या तो कहीं ऑफ रिकॉर्ड है आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते वो ऑफ रिकॉर्ड अच्छा जब मैंने शिकायत की भैया क्या हो रहा है लोगों ने कहा when you're present there's nothing off record I'm journalist तो बना क्यों यानी मैं आपसे कोई बात इन कॉन्फ्रेंस करता हूँ आप उसे खबर बना के लगा तो फिर तो कोई किसी से बात नहीं करेगा इस मुल्क में नोटिफिकेशन हुआ हो गया there notification of the government of Pakistan with reference to doctor Shahid Masood it was there and you were talking with the other party also. so तो आप क्या कर रहे थे? Talking to whom? You were you there in the Jew? हाँ, I was on the show. आप क्या कर रहे थे? मतलब pressure बढ़ा रहे थे अपने? नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं मेरा नोटिफिकेशन हुआ, मैं विलिंग नहीं था। आपके अदारे से वाबस्ता दो अहम शख्सियात ने जाके जरदारी साहब से मुलाकात की मेरे साथ दो आम शख्सियात आप कहेंगे तो मैं नाम लूंगा। नाम शाहिन साहब आई और अंसार अब्बास तो मेरे साथ गए और हमने बात की सरदारी साहब से कि डॉक्टर शाहिद नहीं आना चाहते पीटीवी में जनाब शाहिन सहबाई जो कि एडिटर हैं द न्यूज़ के और अंसार अब्बासी जो कि एडिटर इन्वेस्टिगेशन है अखबार द न्यूज़ के दोनों ने कहा है कि ये बात दुरुस्त नहीं है सौ फीसद गलत है ना ही उन दोनों ने जनाब शाहिद मसूद के साथ सदर जरदारी से कोई मुलाकात की ना ही उन्होंने इदारे की तरफ से सदर जरदारी से कहा कि डॉक्टर शाहिद मसूद को ना बनाया जाए पीटीवी का चेयरमैन दोनों हजरात हैं जनाब शाहीन साहबाई और अंसार अब्बासी इस स्टेटमेंट के हर हिस्से की सौ फीसद नफी कर रहे हैं बता रहा एक आखिरी एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगी कि अभी आप अमेरिका में थे जहाँ पे आपने सिस्टर यार हम बताएंगे ना लोगों को लोगों को बताएंगे तुम्हारे ज्यादा परेशानी है तुम्हें है? मैं दस दफा मैं तुम्हारी बात का जवाब दे चुका हूँ बंद करो उसको ये चलाना ये वाली बात सारी मेरी यूट्यूब पे भी चलाना इसको ठीक है तुम्हारा ज्यादा दिमाग खराब हो गया किस किस के अखबार से कहां था तो तुम है कौन से रेडियो से हो F M one zero seven से तुम्हें समझ में नहीं आई पहले मैंने तुम्हें बताया था जब तुम्हें जवाब नहीं दिया मैंने इस बात का यूट्यूब पे चढ़ाना इस बात को ठीक है तुम्हें ज्यादा तुम्हारे लोग हैं या हमारे लोग हैं The most watched channel, as per my knowledge and as per the research, is Geo, Geo News. And I don't think so it's that much credible because uh, all they do is they have to be the first one to break the news. Uh, they just have to create some conspiracies, some news, some, some fire. Well, I think uh, the most watched channel in Pakistan is usually uh, the one which the audience likes to have its uh, hands on. I mean, I think Geo is the perfect example for the most watched channel in Pakistan at this stage. What do you think about its credibility? Its credibility is that uh, it's, it's, able to deliver the right message at the right time in the right capacity. Plus it plays with the emotional aspects of the people and it adds a bit of humor, music, song, dance and that just makes up the whole message. I think the most watched news, uh, news channel when it comes to regional channel is PTV and the most watched cable channel would be Geo. And I think both of their capabilities is really really bad as PTV belongs to the government. It's completely propagated all the it just portrays the news that the government wants to portray. It's a government controlled channel, so what do you expect out of it? And when it comes to Geo, we all know how they sens- sensationalize news and how they want they propagate the things that they want to propagate about. They twist the news. They make mountains out. They make mountains out of molehills. देखा जाए तो जियो की अ, सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप है और क्रेडिबिलिटी भी है इनकी ज़्यादातर जो न्यूज़ होती हैं इनकी सही होती है और ए आर वाई बहुत अच्छा है ज़्यादातर मतलब मैं तो कोई ए आर वाई और जियो इन पर ही ट्रस्ट करता हूँ जब भी कोई न्यूज़ आती है well the most watch channel world employs most watch means by default की उसकी रेटिंग बहुत ज़्यादा है एंड द रीजन की रेटिंग बहुत ज़्यादा है इसके a lot people are watching it So yes, uh, Geo and Express News, one of the most watched channels. I believe people watch it because they uh, uh, they have a confidence that the channels will uh, give them something new and something authentic. That's why they are being watched so much. Uh, comparatively, uh, अगर आप डॉन न्यूज़ के इंग्लिश चैनल्स को देखें एक्सप्रेस ट्वेंटी फोर सेवन उसकी रेटिंग्स relatively low है but the fact कि English not the medium of communication not many people understand